電子レンジライダーね。はい。目に映るものすべてが OK 白さを整え と闇との間で揺れながら幻の街は今日も列車を引きずり回した退屈を紛らわすようにジェット機が空を引き裂くほら見てみなよここに見える ものはガラクさ狭い仕掛けやチャチなポンコツばかりさしゃっくりを止めておくれよ 電子レンジで温めてよ一瞬の光ともに退屈な世界をぶっ飛ばして今日も君に少しだけ会えてよかったよふっと気づけば好きてゆくこの人混みの中で 沈む闇に飲まれ黙り込んだ僕は通りを行く人々の背を追いかけていたんだこの空の向こうで君に会いたいな嘘吹くこの世界を 越えてずっとずっと君のこと忘れはしないよ嘘気づけば紛れ込むこの人混みの中で 少しだけ会えてよかったよふと気づけば好きでゆくこの人混みの中で はい、どうもありがとう。